Olá, brasileiros! Tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa, mas agora moro no Brasil, estudo português e tanto entender misteriosa alma brasileira. E o que eu quero falar para vocês hoje que Brasil é um país muito especial e às vezes muita, muita, muita estranha. Sim, fala sério, fala sério, pessoa, que no começo, na minha vida aqui no Brasil, eu não podia comprar o pão sozinho na padaria. Então, vou falar sobre 7 coisas estranhas no Brasil. Primeira coisa, por exemplo, a gringa turista chega no supermercado só para comprar uma água. Pega a água, chega na caixa e na outros países, por exemplo, na Rússia, você só pode dar para pessoa na caixa sua água, seus dinheiros, só isso. Depois você pode beber sua água. Mas não no Brasil. Eu cheguei na caixa. O que a gente tem primeiro lá? CPF na nota? CPQ? Não, o quê? Ah! sério para vocês pessoas, que para gringas e para turistas, CPF uma coisa que não existe no mundo. Essa é tipo o que? Sua número, sua código, que é isso? Não tenho nenhuma ideia o que eu posso responder para essa mulher, porque não, não, não português. Eu respondo, ah, ah, eu não quero nada, quero só minha água. Você dar cartão e o que a gente tem? Crédito ou débito? Crédito o quê? Só pega minhas dinheiras, mulher, por favor, e dar pra mim minha água para perguntar de mim todas essas coisas. Uh, ah, devedor, só repetir alguma coisa depois de ela e tudo vai ser bom. Tem estacionamento? Estacigo o quê? Do quê? Na Rússia, como no inglês, estacionamento chama parking. Então, a palavra estacionamento é alguma palavra misteriosa o que significa estacionamento? No final dessa compra, eu estou cansado. Crédito, débito, estacionamento, CPF. Coisa estranha número 2 no Brasil. Restaurantes por quilo que funciona só no dia, só antes de duas horas. E se você tem sorte, três horas. Eu lembro no primeiro mês eu visitei algum restaurante por quilo, muito boa, legal, com muitas opções, com comida maravilhosa. E eu liguei, hey, meus amigos, vamos uh, sair para esse restaurante na noite também? E o que você acha? Eles responderam para mim que sou gringa louca, mas eu não louca. Não existe restaurantes na Rússia que funciona só na dia e só por quilo. Para mim esse sistema é muito estranho, mas extremamente confortável. Porque pode ser eu quero um quilo de batata. Essa disse John é genial. Genial, fala sério. Mas porque esses restaurantes funcionam na noite? Triste. Vamos ligar para alguma pessoa que pode abrir para nós na noite, ah? Coisa estranha no Brasil número 3. Suas semáforas querem quebrar a minha cabeça. Porque, por exemplo, na Rússia ou na Europa, você pode cruzar a rua só quando funciona cor verde. Sim, verde. Mas no Brasil, cor verde funciona só uma segunda. Ah, na minha primeira vez na semáforo no Brasil, eu provavelmente fiquei tipo 10 minutos só para respirar. E tipo, provavelmente esse semáforo não está funcionando normal, porque é verde e depois começa a piscar a vermelho. Mas não, na vermelho eu não posso sair. E eu penso, hum, brasileiros, pessoas muito estranhas, eles não gostam de lei porque eles cruzam as ruas num coro vermelho. Você não pode ir no vermelho. Mas 10 minutos depois eu pensei sobre provavelmente quando o vermelho piscar eu posso ir. Coisa estranha. Próxima coisa estranha e na igual momento extremamente universal e confortável esse gesto. <laughs> você usa cada dia, você usa na cada situação no Brasil. Você quer cerveja? Muito obrigada! Boa noite! Você não precisa falar todas essas coisas. Você só pode mostrar joinha. Só. Que legal! Que universal! Não precisa saber mais que meia palavras no português. Você só precisa usar sua mão. Agora eu acho que essa coisa poderia ajudar para mim bastante na caixa com mulher na estacionamento. Na Rússia a gente não usa isso. Na Rússia esse significa mais alguma sobre ironia, tipo quando você tentou fazer alguma coisa boa, mas não funciona e... Uhum, uhum coisa estranha. Número 5. Brasileiras não gostam do porco. Por quê? Por que você não gosta do porco? Claro, sim, às vezes na algumas eh, pratas você tem porco, mas muito, muito, muito pouco. Se eu vou comparar russas e brasileiras, você, para nós, não come porco ou come porco muito pouco. Fala sério, pessoas, para muitas, muitas, muitas pratas russas, eu preciso porco aqui no Brasil, mas quase em nenhum lugar posso comprar carne moída do porco, outras coisas do porco, não sei, não tenho nenhuma ideia. A Brasil é no país muslima, mas qual o problema com porco pessoas? E essa coisa é uma muito estranha, porque eu não sei a resposta a essa pergunta. Não sei. Por que você não come porco? Fala nos comentários. Uma coisa estranha número 6. Muita, muita, muitíssima estranha. Brasileiras parece muito jovem. Fala sério. Aqui no Brasil agora, por exemplo, meus amigos têm 30 eh, ou 35 anos, depende. Mas eles parecem absolutamente igual como meus amigos na Rússia que têm 20 e 25 anos. <laughs> eu não entendo nada. Quais suas secretas? Quando eu mudo para minha mãe as fotos da minha vida do Brasil, ela pergunta de mim sempre: quantos anos tem essas pessoas? Essas pessoas têm 35 anos, por exemplo. 35 anos? Minha mãe não acredita, fala sério. Quando eu vejo fotos dos países, dos meus amigos brasileiros, eu não acredito. Sério, sério, brasileiras, não tem nenhuma ideia o que você está fazendo com sua pele, com suas mãos, com todas as suas corpos. Para mim é uma coisa extremamente estranha, misteriosa e eu quero que você vá ensinar de <laughs> mim também como faz isso. Por favor. Coisa estranha número 7. Última e mais complicada na minha vida no começo no Brasil. Comanda para entrar no padaria. Meu Deus do céu! Você sabe, eu viajei muito, mas em nenhum país no mundo eu não lembro esse sistema. Oh, quando eu cheguei primeira vez do padaria para comprar pão para minha casa, eu pensei, eu não, não sei quantos minutos que eu preciso para fazer para entrar nessa padaria. Eu preciso pagar ah, para quem? Porque tem catraca aqui na entrada. Eu preciso ter alguma cartão de padaria para entrar? Não, eles têm cartões. Uh, eu preciso pegar esse cartão e pode ser eu preciso pagar só para entrar na padaria e mais pagar para pão? Brasil é país muito capitalista. E eu lembro que no começo eu só fiquei perto da entrada de padaria e eu fui tipo qual pessoas entra nesse lugar? Eles pagaram? Agora eu sei, provavelmente para você é muito esquisito, engraçado, mas, mas no ambiente lá eu fui completamente perdida. Catraca para entrar não padaria? Como você criar isso? Gente! Então, como agora você sabe, coisas que para mim é muito estranhas no Brasil, assiste meus outros vídeos sobre 5 coisas porque eu amo e apaixonado pelo Brasil. E meu nome é Olga, sou russa gringa no Brasil. Beijo no coração, tchau, tchau. Coco, co, comanda pra padaria. Comanda pra padaria. Coco, co, co, comanda pra, pra, pra padaría